Так, шановні, сука, фермер, гляньте, гляньте, гляньте, гляньте. Сука. Уже і тут пацани притягнули собі трофей. Красавчики, просто красавчики, просто пісня. Э, все буде Україна.